阿李女士，我第一次嚟呢度嚇，但係覺得好親切嚇。咁我咧就誒，我個名咧你就聽一次就唔唔會唔記得㗎啦，因為叫平凡嚇胡平凡。咁咧就我英文咧就叫 Daniel 嚇，咁咧就加埋個姓咧就大鑊啦，叫 Daniel Wu，即係掟尿碗嚇。OK 嚇，咁咧就誒，我咧就攞咗長者卡㗎啦啊。

咁我一三年尾咧，我就放低咗教會俾我哋第二代，咁就開始另一個職場教會嚇，咁就同阿 Elton 牧師一齊。咁我前兩年我又放低埋職場教會俾佢哋第二代上，我而家又再進入另一個新階段，又建立咗一個叫福音中心嘅另一個即係重建一個教會。咁呢個係我重建教會嘅第五間教會嚟㗎啦嚇。咁咧就誒。

阿 Man 啊咁呢個題目咧就係我舊年年尾，我每一年都問主嚇，出年係你覺得大約係點樣樣嘅環境以至預備我哋嘅生命嚇。二零二三年咧，我覺得就係一個攀山嘅年，唔係行山嘅年喎嚇。咩叫攀山啊？你睇下有嚇懸崖峭壁嘅死得人嘅，但係咧有繩響度嘅，攆住我哋嘅啊咁，所以咧就係好精彩嘅一年嚟嘅。 咁我哋頭先讀咗啲誒經文，我試下撳下先嚇。啊，咁呢呢一段咧就係約書亞晚年嘅時候咧，佢以吩咐嗰啲嚇跟佢跟從佢嘅百姓同埋領袖講嘅嚇。佢話咧，我哋要緊守遵行主嘅吩咐嚇。咁誒當日咧嚇，佢好重要呢一代咧，佢係聽神嘅説話。 我唔知大家有冇誒，我問啲男仔就得㗎啦嚇，你細細個有冇同人隻抽㗎？啊，即係一打一隻抽得唔得啊？啊，呢度咧，呢度咧，佢話佢哋嗰代嘅人啊，打仗咧，一人追趕千人，一人追趕千人，佢話冇一人喺你面前站立得住啊。 如果當一個熟靈真戰嘅時候，如果你能夠一個勝一個，你係好叻噶啦嚇。以前我哋啲男仔曳曳地咧一個打一個咧，你都幾叻噶啦。如果一個打兩三個咧，你都係響個班係英雄嚟噶啦。一個打十個咧，即係黑社會就叫你即係加文噶啦。一個打三十個咧，就叫做乜小龍噶啦。啊，明白嘛？但係熟靈真戰點打嘅咧？一個點可以打一千個啊？刀都斷啊！ 如果你一個冚一千個啊，把刀都斷啦啊，所以咧，其實個狀況係點咧？就係當魔鬼有啲嘢嚟，你捱過打過兩三次勝仗，其他九百九啊七個就走噶啦。因為佢知道咧，呢個唔蝦得啊，新生命教會弟兄姊妹堅嘢嚟，唔蝦得啊，佢會衝擊你幾次，但係你夠堅強，響南特夠堅強，響波爾特夠堅強。 冲过几关之后咧，神就话成个城都系你噶啦，阿 Man 啊，约书亚就话佢嗰代就系咁样过生活嘅，佢有冲击有挑战，但系佢咬实牙根跟从主，听主嘅说话去就胜过啊！所以同介哥讲，我哋要得胜又得胜。咁咧，但系过咗两代到啫，吓。 約書亞嗰代嘅領袖啊，嗰樣嘢走晒咧，就我稱為一個 judges 士師記時代咧，就陰公啦。佢話嗰時代咧，唔知道耶和華，唔知道佢哋點樣倚靠上帝，淨係知道自己咧就係啊，我嘅祖先係阿伯拉罕，係以撒，係亞當，我個神都威威地嘅，唔威威地仲唔係好敬畏喎。啊，咁嗰代嘅人咧嚇就好好凄涼啦。佢哋咧各人係以自己嘅意見、自己嘅主意行事。 任憑去行事，就進入一個好悲慘嘅時代。啊，咁今日我哋要面對我哋嘅挑戰呢，你會發覺唔同嘅基督徒遇到唔同挑戰呢，好唔同嘅結果同唔同嘅反應。啊，有啲呢就係得勝嘅，有啲系妥協嘅，有啲呢就係一敗涂地嘅。嚇，咁所以我一阵间會講到吓。咁而呢兩段聖經呢，就係今年我哋要睇到呢，就係話。 舊年我稱二零二零、二零二一、二零二二咧，你躺平都得啦嚇，即係你想做都做唔到嘅嚇，封咗城，你有咩好做啫嚇？嚇，不如瞓多兩覺啦咁。但係今年唔同啦，今年若果聖靈喺你心里動咗善功，佢會成全呢個工作；若果今年聖靈喺你心里運行，佢話要成就佢嘅美意，即係話咧，今年你要同聖靈常常傾偈，你要好。 好敏锐佢嘅佢佢嘅说话，因为今年系一个行动嘅一年，今年系一个系可以见到突破嘅一年，啊，所以同大哥讲突破啦，啊，咁所以二零二三年咧，我哋称为一个后疫情嘅时代，嚇！咁系一年系全面恢复嘅时代，嚇！咁但系咧，因为个战乱啊，因为地缘。 定員政治嘅關係啊，又過咗咁多年咧嚇，我哋咧就好多人以為覺得復常啦嚇啊，咁啊唔使戴口罩啦，邊度去都得啦嚇，搏命消費啊，去旅行啊咁嚇。其實如果一個世界經過三年幾停擺咗，又打仗嚇，你知唔知？你每一個月去茶餐廳都唔同價錢㗎。 啊！即係嘢，啲嘢好貴啊！啲嘢開始好貴啊！嚇，成個嘅嚇運作嘅鏈啊，嚇所謂運輸㗎，各樣嘢嚇中中斷斷甩甩甩甩咳咳。咁但係咧，好在佢又開始又好似開始恢復咁樣樣嚇。咁我想問你啦，如果我哋當中有人跌親只腳，然後入醫院打咗石膏打咗三個月嚇。 咁今日咧嚇 OK 啊，啊咁嚇你都呀得唔得啊？咁今日咧嚇佢拆咗石膏啊，佢話即刻行行唔行到啊？唔會行到噶，要做物理治療啊。啊咁若果有頂姊妹咧，你試過禁食嚇禁食即係超過七日嘅，我講係兩三日嗰啲咧就係你個胃咧都仲未休息。 但係去到第七日以後咧，你個胃開始知道咧，你命令佢去就喺度休息。個胃咧收到信息咧，禁食係開始休息咯。咁你個體能各樣嘢咧，神做人好得好叻噶噃。佢咧就係你唔食嘢咧，嚇佢就會將你最麻煩嗰啲脂肪最渣嘅燃料咧就燒咗先嚇。所以禁食咧會收身嘅喎，會靚嘅喎。 <laughs> 啊，因為將嗰啲肥豬肥肉咧就攞咗先，啊，咁個胃咧就休息咗，啊，咁但係如果你話哇，我成十幾二十日甚至四十日禁食唔食嘢咧，啊，佢已經習慣咗啦，但係個人咧仍然覺得肚餓嘅喎，知道嘛？會覺得肚餓嘅喎，我咧就試過禁食咧，啊，去到大約半個月度咧，啊，個腦海中突然間出現乾炒牛河喎。 係啊，最弊就仲聞到味嘅喎，啊冇嗰啲嘢喎，但係你聞到味嘅喎，即係有啲挑戰喺嗰度，係咁所以咧就，所以禁食咧就禁食嗰個階段唔係最危險，係復常翻翻預備食嗰個階段，嚇，因為你個身體已經適應咗唔食嘢，然後你突然間個人就好想食喎。 嚇，所以咧佢會突然間就好想食好多，咁就出事啦。嚇，有個著名嘅詩人咧，唐代詩人叫杜甫，聽過未啊？詩聖，佢咧就因為饑荒咧就避咗入去四川，係點知佢哋四川唔知某個圈咧，啲人認到佢，大詩人杜甫啊咁喎，嚇，咁咧就唔知係咪請佢食盤菜啊？嚇， <laughs> 咁咧即係總之開大餐俾佢啊，佢咧其實就餓咗個幾月。 但個人好想食咧，嗰班一食就死啦！嚇，杜甫係飽死嘅喎，嚇，其實因為餓咗好耐，嚇，呢個世界咧就好似我哋禁食咗、餓咗好耐，然之後而家喐翻啦。如果你喐翻咧，你起碼頭嗰幾日只能夠食食粥水，得唔得啊？千祈唔好有油，千祈唔好有牛奶，嚇，因為佢未恢復。 但係你適應咗幾日之後咧，佢又開始恢復得好快。二零二三就係咁嘅狀況。啊，你唔好諗住哇，好掂啦，搞掂啦，嚇乜嘢都復常啊！有啲嘢咧已經唔會翻翻以前咁樣轉頭，但係其實係重新適應嘅一個年代。但係喺福音，喺我哋誒生命裏邊係好多好靚嘅嘢，因為開始起行啦。阿明，啊。 所以今年你會見到你嘅生活啊，嗰樣嘢係好多重拾轨道，不過要步步為營你點知而家美國啲銀行好緊張啊！啊，有個瑞士大銀行叫瑞信已經開始出事啦！啊，可以成個歐洲嘅體系咧唔同咗，因為一打仗咧，原來呢個世界可以所有有錢佬你係俄羅斯籍嘅咧就冇咗錢㗎咯喎。 凍結咗你噶咯喎，咁所以咧，如果我係中國人咧，我擺咗錢響瑞士咧，我就即刻諗下啦。如果中美開戰咧，我嗰筆財產響瑞士都唔安全噶喎，嚇！所以我哋著名嘅首富已經向響歐洲撤撤資咯喎，已經好醒目啊！嗰個乜乜集團嚇已經開始走啦嚇，因為睇到有咁嘅可能性，就已經走人。咁瑞士。 嗰啲銀行未大量存款未開始走咯，其實係二零二三開始有啲咁嘅狀況，你估唔到嘅嚇。咁成個世界其實嗰個充滿不確定嘅因素出現咗嚇，但係上帝嘅話語係確定嘅，阿咪？啊，所以咧我哋嘅生命係突破咧，我哋就問主嚇，我哋有幾多信靠佢？ 吓，所以我點解會用攀山咧？因為佢登山領路嗰個係耶穌，吓，佢就落條繩俾我哋，我哋咧就要聽聖靈嘅聲音咧，吓吓，依靠話语，一步一步一步一步行，吓，所以咧就今年你同主嘅關係系非常重要，因為喐緊啊，佢會話俾你聽去邊度做啲乜嘢，你點做？ 嚇！舊年咧，佢就唔出聲，你瞓下覺先啦，躺平下先咧都冇問題。今年佢要做嘢啦，嚇！所以我哋要更加緊緊要扣，緊緊要扣住。所以我哋叫成索成索。呢個就醒咧，就我哋同主嘅關係。但係嗰個索就係神嘅話語，就喺一啲好 critical、好關鍵嘅話整況咧，你要問主，主你有冇乜嘢説話俾我哋教會？ 啊！你有冇可以説話喺呢個團契裏邊？你對我哋嘅心意係點？我個個人生命會點樣樣？無論你我職場、喺家庭咧，嚇！今年係好唔同嘅一年，因為神要喐動啊！但係咧，佢喐得嚟咧就係攀山咁一步一步為營喎。你一唔倚靠咧，唰一聲冇咗嘅喎嚇。咁如果你問職場嗰啲做生意嗰啲咧，佢望見佢驚㗎，今年。 啊！又充滿機會，又充滿不確定性。啊！但係感謝主，嚇！如果我哋係屬於主嘅人咧，神會一路一路帶領我哋。啊！嗰所以你就問你同主之間有冇一個繩索牽引住你？有冇你知道佢好好清楚去扯住你行嘅？啊！咁所以我哋生命嘅突破咧係。 不斷嘅信靠，而今年好特別嘅咧，因為點解用攀山嘅時候，如果你行過攀山咧，唔係行山啊，攀山你咧就係要放咗手嚇，然後咧就找住前面呢條繩拉上去。所以今年嗰個經歷咧，就係不斷嘅放手找緊，放手找緊，咁樣樣行上去，係一個咁嘅奇妙嘅旅程嚇。如果你爬山， 你唔肯放手，死爭住條繩，會唔會上啊？但完全放手咧， <laughs> 又唔得。所以好奇妙喎，今年就係你問主，你要我乜嘢嘢要放手，唔好咁緊張。乜嘢嘢要找住，乜嘢要放手，咩要找住，喺一個咁嘅過程，你就可以行啦。可能而家聖靈都同你講，喂，有啲嘢煩咗好多年噶啦，嗰啲壞習慣煩咗好多年咧。 嚇！你要改咗佢啊，嚇！你要甩咗佢。有啲咧係我哋太過緊張，但唔值得緊張嘅嘢，你要可唔可以放手？嚇！而家嚇生命咁寶貴，有咩咧？神要你要找緊揸住，而將佢拉上去。嚇！二零二三就係咁嘅過程，所以我就特登用《肥立比書》講呢啊，今年如果神喺你心裏邊動工呢他要成全呢個工作，唔係話今年全部啲嘢搞掂晒。」 而今年個成果你開始見到，開始一步一步見到，可能係十年後先至 complete 嘅，但係係而家喐翻喎。我相信南特嘅地方、波爾特嘅地方，甚至去到巴黎，有啲嘢等緊我哋宣教師嘅。啊，新生命堂都係有啲嘅。我頭先行過呢度呢，咁多教會嘅，係嘛？咁多教會嘅，乜嘢支牌都有，嗰度好笑喎嚇。 啊！但系如果系依靠圣灵嘅教会咧，而家系你哋大嘅机会啊，系你哋大嘅机会。我接触一啲年青人吓，嗰啲啱啱出嚟做嘅职称嗰样嘢，佢哋经过呢几年嘅冲击力嚟咧，佢谂嘢唔同咗吓，开始有啲深度，开始问啲有意义嘅问题。以前咧就系嬲亲嘅啫，或者系点样样咧？ 咁而家香港又輸出大量嘅宣教師喎， <laughs> 移民潮啊，大量嘅宣教師喎，啊，去到英國教會嗰啲幾復興喎，而家搞到嚇啊！即係神好奇妙㗎，你唔讀神學啊，你唔去宣教，去擁你去宣教咯，佢用一啲情況擁你去宣教咯，中意留低嘅咪響呢度做嘢咯，中意去嗰啲咪去到嗰度宣教咯，即係話對主有心嘅人。 你永遠都有工場。如果對住冇心嘅人，工場喺隔離，你都唔會去。對不對啊？係咁噶嘛，啊！咁所以我哋就問點解我要講約書亞同士師時代個分別？佢哋其實係面對同樣七族嘅嘅民族，神要講出呢個七個民族，所以佢哋相同嘅敵人。

而士師咧，你會睇士師幾好悲哀嘅，就係俾外族蝦到咧，就然後佢哋記起佢哋原來信神嘅，就叫救命啊，救命啊！神就興起個士師個 judges 去救佢。然之後咧，好救咗佢之後，好好地咧又墮落咯，又離開神咯，嚇！所以墮落救贖，墮落救贖，循環嘅，個 cycle 嘅，啊！你想唔想過呢啲生活？你想唔想嚇？又墮落又救你，墮落又救你， <laughs> 好冇意思喎！ 其實真係好多基督徒啊，係咁嘅生活嚟噶，俾啲壞習慣限制咗佢啊！我唔知你有冇輔導過人啊？我輔導嗰啲長遠吓，十年前有呢個問，十年前嗰個問題，十年後都係嗰個問題嘅差唔多你聽佢電話咧，佢噏噏噏咧，你拎開个電話得噶啦。然後我為你祈禱咁啊，因為重複又重複嗰啲問題，佢冇佢冇面對過啊。但係約書亚話咧：Be strong and courageous。 要刚强壮胆，吓喺呢个神要做嘢嘅年代咧，我哋要刚强壮胆。啊，所以我哋睇睇唔同嘅分别，呢个就系基督徒唔同嘅分别。我称为呢个咧，基督徒一点零，呢个二点零，呢个其实系唔系称为基督徒嘅，不过当自己基督徒叫三点零。 約書亞嘅嗰一代嘅人，佢哋叫做一點零嘅基督徒。其實啊，我哋講一講嚇唔同基督徒狀況嘅生命咧，有唔同。佢哋嘅信仰嘅生命嗰狀態咧，我哋稱為一點零嘅基督徒，佢係有 committed 嘅委身嘅嚇。佢哋你要睇到佢遇到好多艱難，好多挫折都好啦。你睇到一個德性嘅面孔，你睇到德性嘅生命，你睇到德性嘅氣氛。 你去唔同教會，你一 feel 到噶，有啲教會死氣沉沉，差唔多就安息禮拜咁上下， <laughs> 係嘛？有啲教會咧，佢覺得日日都慶典嚟㗎，日日都歡喜㗎，因為佢係過一種得勝嘅生命，新生命 New Life Temple 係一個得勝嘅教會啊。咁咧，去到二點零嗰圖咧，佢仲係基督徒喎，佢仲係信主嘅喎，但係開到好多嘢去妥協，開到要 compromise。 啊！你問佢得唔得救？佢得救嘅。但係呢個世界好多道理喎。啊，凡哥，聖經係咪係咪行行得通㗎？響職場行唔行得到啊？響宣教角度行唔得到啊？響歐洲行唔得到啊？嚇！而家下下中國政府轉變咗咁多，我哋國內行唔行得到啊？咁啊，可唔可以就一就佢啊？咁嚇真理咧冇得就嘅，其他嘢可以好多好多就嘅。但佢哋連真理都就埋嘅，就成為一個妥協。但你問佢？ 嚇有冇耶穌基督嘅生命有嘅，佢信咗耶穌，佢會翻天堂嘅嚇，稱為僅僅得救嘅基督徒咯嚇。我哋喺教會裏邊咧，我哋好多時係好着緊人信耶穌係咪啊？但係佢信咗耶穌，我哋要有好多嘢做嘅。耶穌對教會就係特別誒，啟示六七個教會咧，你細心睇，從來冇講過得救呢個問題。 因為得救咧，唔使我哋費神噶，耶穌基督做晒噶啦。你只要信佢咧，就攞到得救啊！吓，所以每一個教會完結嘅時候咧，耶穌作為教會嘅主都講得性嘅會點，得性嘅會點，得性嘅會點吓，新生命堂咧，如果你見到耶穌嘅時候，耶穌就話你得性點，你要哋得性。」吓，其實冇一個基督徒咧係完全一點零嘅。 我哋都能一點一嘅，一點二嘅，啊啊，即係一個一個 spectrum 咁樣樣，一個 range 嚟噶嚇。咁三點零嘅咧就係以為自己得救嘅。我阿爸係牧師，佢都未重生嚇。歐洲好多噶，誒，我幾代都基督徒啦，但佢對基督乜嘢都唔知嘅啊。我咧就好早嘅時候，我喺誒一個大嘅廠嗰度做咧，咁我就。 做工程師隔離嘅部門嗰個嗰架頭咧嚇同佢傾偈，佢又話自己基督徒喎嚇，不過佢應該係一世我諗佢都係入三次嗰只嘅啫嚇。佢老豆咧仲係唔知老豆定舅父係牧師嚟㗎嚇。咁咧但係就大件事啦，佢喺公司收馬攬喎即係外圍馬嗰啲喎喂，有 tips 啊正啊正啊咁啊，佢大聲聲又話自己基督徒喎，咁我又係基督徒喎。 咁我嗰時咧幫我啲誒踢啲想做啲門徒訓練嘅，咁佢哋咧就話嚇阿 Daniel 啊咁，佢佢又基督徒啊，你又基督徒啊，點解會咁差異咁大噶咁啊？咁佢又係我半邊老闆嘛嚇，高高級過我噶嘛，我唔可以同佢講壞話噶嘛啊！咁我只能夠講咧，我話天主教徒如果冇天主係點咧啊！基督徒個心裏边冇基督係變成乜嘢咧啊！ 基督徒冇基督变咗徒徒咯，就系都徒咯。如果加埋我姓胡咧，就大件事添啊！诶 <laughs> 诶，咪大件事咯。系啊，好多好多地方佢称为基督徒啫，称为天主教徒。佢冇佢个冇个天主冇佢个主喺里边噶。佢佢一个 form 嚟，一个形式嚟嘅。吓，所以到 maturity 佢哋嘅成熟度咧，我哋称为熟龄嘅基督徒。 啊！佢知道神係邊個，佢知道呢個世界係有血氣嘅世界，係有呢個世界，但係背後仲有一個好真實嘅屬靈世界影響緊呢度呢個呢个世代。嚇！我哋嘅我哋嘅生命咧唔係單單血氣噶。佢知道我哋活響血氣，但係我要聖靈去行事嘅。耶穌基督俾我哋一個活嘅靈，呢個屬靈嘅。啊！但係。 二點零嘅基督徒咧，佢哋就佢哋，你問佢愛唔愛神，佢愛神嘅喎，但佢哋會用情緒啊，會用血氣去行。啊，咁有啲基督徒咧，你會遇到咧，就係啊，凡哥長老啊，呢啲咁嘅事包晒我身上，我最驚呢啲人噶，包晒喺身上一定係包唔到嘅，一定係包唔到嘅。你見到有啲弟兄姊妹咧，佢好熱心做咧。 做得兩三個星期咧，就放棄㗎啦嚇，因為佢靠情緒去帶到，佢咩一個屬靈係主指示佢嘅，或者主幫佢，佢知道佢有個偉身喺嗰度。佢嗰度咧就一時高興嚇，哇，跟阿家俊幾好啦，開心啦咁，開心一陣嘅啫嚇。好多好多時我哋貧貧血氣啊，彼得跟耶穌都早期係貧血氣㗎。耶穌話釘十字㗎，佢話點啊？耶穌我同你死都得嚇。 啊，唔怕嘅，嚇！咁耶穌只係話俾你聽，今晚你三次唔認我咯喎。其實佢好愛耶穌，但佢憑血氣去講呢個説話，佢唔知咩一個屬靈嘅責任嗰個壓力有幾大，知道嗎？頭先你見到阿家俊同埋敬拜隊喺度唱歌啊，喺度表演啊，嚇中年好聲音啊！

其實好多時敬拜嘅時候，你唔使講到嗰啲人心里已經悔改，已經親近主，已經被改變。改變人係一個熟靈嘅事。啊，所以我哋要學習咧。我哋好多時都會有血氣嘅。啊，你你會發覺你做血氣嗰啲嘢咧，最後就唔成唔成果嘅。初初好蓬勃，後尾哦咁嘅咁。啊，我哋有時都血氣揾啲門徒翻嚟做嘢噶。啊。 咁好在我冇眼鏡啫，如果有眼鏡就跌到一地都爛晒。但係神引導嗰啲人嚟咧，好奇妙嘅喎。佢覺得唔似唔似，就變咗係好真實嘅門徒嘅喎。佢嗰啲你覺得唔似啊？點知佢最忠心就係嗰個喎。你認為最靚仔、最最好嗰個咧，哇！跌晒眼鏡喎。因為我哋憑血氣唔認識主嘅主嘅工作，我哋呢個成日常要、常常要學習嘅。 啊，但係三點零嘅基督徒咧，佢覺得冇熟靈嘅嘢㗎。嚇！佢覺得一切都係自然嘅，嚇嚇！我睇聖經，不過我信嚇嚇嚇嚇進化論嘅。嚇！我睇聖經咧嚇，不過我覺得嗰啲神蹟係假嘅。咁樣樣咯。啊，即係係會咁樣睇嘅。佢哋比彼此同神嘅關係咧，我係稱為一點零嘅基督徒。佢對耶穌咧，佢覺得耶穌係佢知心嘅知己，聖靈係佢嘅知己。 係隨時可以同佢溝通，係好有感情嘅。啊，我認識有啲弟兄咧，以前係誒離開神好遠嘅，但係被聖靈充滿咗、重生咗之後咧，一個大男人一講耶穌就流眼淚㗎啦。佢知道耶穌好知心。啊，二點零呢個圖咧，佢話神對佢嚟講係相識。a n c e 聖經成個舊約咧。 讲呢个系神嘅朋友，嗱，如果圣经讲佢系神嘅朋友，应该讲做佢系神嘅知己咁解吓。吓，如果神称你为朋友咧，好威噶啦！耶稣称你做朋友啊，佢话佢佢个门徒就系个朋友啊，即系知己咁解啊。成个旧約称为耶稣嘅朋友冇几，称为主嘅朋友冇几个，一个叫阿伯拉罕吓。神话呢个系我個朋友，我唔我要。 滅絕吓所多瑪和摩拉唔可以門佢。佢咧就稱摩西咧，呢個係我面對面講嘢嘅人，啊，係我個朋友。佢稱大衛咧係佢心上嘅人，啊，Who l o s t s my heart？佢話大衛。咁呢啲人咧全部都有特別招呼嘅，全部有特別招呼嘅，啊，摩西面對面見佢啦，大衛。 唔使經過回幕咁樣樣㗎，佢放咗佢做完嘢之後咧，就攞個琴咧，就響神嘅約櫃面前，唱歌敬拜。佢將成個利未人嘅制度改咗，知唔知道啊？影響緊我哋今日敬拜㗎啊！所以神就話：我要興起大衞嘅帳棚，就係咁解嚇。因為佢唔同咗係知己嚇。而三邊嚟嘅嗰圖咧，佢哋咧就如果你同佢嚇。 講神嘅嘢，佢話我，佢以為自己知道。啊，我喺職場嗰度知道我係長老啊嘛，佢哋就會長老嚇，我都係信主噶，我都係基督徒噶，我睇過聖經好多次噶，嚇聖經我都好熟噶，咦噏啫嚇，我最驚呢啲人嘅。啊，佢以為自己知道嚇，佢佢係知道宗教，但係佢其實係沒有信仰。 有基督徒可以有宗教嚇，佢同好多牧師熟添，但係卻係冇咗一種實意喺後邊嘅嚇。我哋翻大陸都遇好多呢啲㗎嚇，遇好多呢啲㗎，所以好多問題、好多好多神學問題會出現嘅嚇，因為佢找住一啲宗教詞語咧，就係就係唔知點樣解釋嚇。如果我哋呢班人如果處理有關神嘅事、有關屬靈嘅事咧，我哋兩樣嘢好重要㗎嚇。神俾我一個責任。 但係咪淨係責任咧？一點零嘅要求咧，我而家嚟服侍，我處理做神嘅嘢，唔係單單係責任，係因為我同佢嘅關係。我成為敬拜隊，我成為啊組長，我成為團契下導師，或者任何嘅服侍咧，佢唔係淨係有責任。佢話因為上帝愛我，我同佢有個好深入嘅關係。如果我哋嘅宣教士佢得責任咧，佢去唔到法國幾多年嘅，冇可能，因為。 佢同上帝嘅關係，神賦予一個責任俾佢。如果單單責任係唔得嘅嚇，但係二點零呢啲圖咧，佢哋多數就係佢一份責任吓，責任係重要嘅啊，但係如果你就係責任咧，即係打工咯。耶穌話：我唔係打工喎，我係好牧羊人喎。啲故工咧會點咧？係朝九晚五嘅啊，朝九晚五，你六點揾佢咧，唔好意思，收咗工啊。 啊！收個工啦。我太太咧就係有開一個機構做啲食物銀行啊。啊咁咧，嗰班員工咧其實都俾咗佢咧一點到兩點出去食飯，即係噶咁佢哋咧就係就唔出去食飯，佢就攞攞攞啲飯盒翻嚟叮一叮咁咯。一點到兩點唔做嘢嘅嚇，點知就有一個叔叔咧就係失咗業好耐，佢已經唔好意思嚟攞食物噶。你知男人好怕呢啲嘢，但係硬着頭皮嚟攞食物。 係一點零五分嚟喎，一點零五分嚟機構喎，咁我哋嗰幾個姊妹，你坐下啦。咁啊繼續，繼續。 <coughs> 咁我太太啊總講事啊嘛，一點半翻到嚟，問阿叔叔你做咩啊？誒唔好意思，我我嚟攞食物啊。嚇，不過啲同事話未未開門啊，要我等到兩點喎。哇！我老婆啊火都滾埋。 啊！即係我啊！咁啊，即刻同佢搞，然後啊，完咗，即係唔好唔當面鬧啲同事啦。完咗，佢就話：我哋嘅我哋嘅工作唔係淨係一份工作責任。我哋做食物銀行係愛啲窮人，愛窮人有冇時間表㗎？頂兄姊妹。 如果個男人嚟，你一即刻招呼佢，然後問佢個屋企係點，然後俾食物佢，就問你方唔方便家訪啊？呢個家庭會歸會歸主，會成個家庭好快歸主啊！所以唔係淨係責任。三點零嘅基督徒咧，可以講叫基督徒，但係佢哋好重視宗教禮儀，即係話咧，其實有啲基督徒咧，佢未重生咧，但係佢好緊張。 好緊張啲擺設喎，好緊張啲程序，好緊張各樣嘢，好多噶嚇。甚至我相信有啲牧師都係呢類嘅未重生噶啊。咁我有少少少少擔心基督教嘅走向㗎嚇。咁我識得好多好老友㗎嘛嚇。我話點解住棚節你又搞嚇，儒月節又搞，又整個帳幕嚟係揾啲弟兄姊妹行下。 咁我參加好幾個代土嗰啲團契啊嗰啲咧，其實喺香港好出名㗎嚇。咁次次都話要走七個圈嘅喎，次次都話要響個區走七個圈嘅喎。其實我嚟個屯門走過噶。咁我咁你走七個圈係圍住圍住我哋個嚇下井財街嚟走啊嚇，定係成個屯門區去走七個圈啊？啊！ 咁點解會有感動走七個圈啊？因為耶利哥嘛，因為耶利哥啊，啊嗱，弟姊妹要你祈禱嘅時候，聖靈好強嘅感動，同埋做一啲散波力嘅嘢，好啱嘅，但一定要分辨，唔係鑊鑊都走七個圈。成個成個舊約歷史只係一次神叫以色列民為一個城市。 其實唔係走七個圈，係走十三個圈。頭六日每日走六一一個圈，然後第七日要走七個圈，大聲嗌。而神嘅話要係清楚到不得了，同佢講嘅。今日我哋咧就好容易走一啲宗教禮儀，明白嗎？有啲教會咧就學咗吹角啦，有啲教會就學跳靈舞啦。嚇！咁如果你將嗰個 嗰個敬拜嗰一小時堆晒落去咧，即係充滿咗呢啲嘢。但係跳舞有冇用啊？敬拜有，吹角有冇用啊？有熟靈嘅意義。我哋要掌握嗰個屬靈嘅意義，唔係嗰個唔係嗰個禮儀嚇。有次我講到啊，我喐咗人哋嗰啲嘢啊嚇，原來佢話當呢係七個燈台唔喐得喎。 咁我即係即刻撒啦，即刻 say sorry 啦。我點知個台原來咁神圣嘅啫？啊，我話周圍走噶嘛嚇啊！咁咧就咁，我哋又問其實嗰啲有咩係係咪真係好神？好着緊呢個呢個狀狀況嘅意義咧？咁如果你係以色列人，你係猶太人，你係要緊守摩西律，唔嚇啊摩西嘅。 嘅律法書，保羅都係噶，佢好緊守噶。但去到外邦嘅時候，佢話：你唔使做呢啲嘢。神要我哋響信心得自由，所以我哋要要一個分辨咯。啊啊，佢哋服侍嘅優先次序咧，嚇一點零嘅基督徒一定嘅神係優先嘅，我擺喺後邊嚇。血氣嘅基督徒咧，佢都好愛神嘅，但係喂而家生活艱難啊嚇啊，宏哥。 生活艱難啊，嚇！咁咧有年青人問我嘅職稱嚟㗎，佢話而家生活咁艱難，嚇！究竟十一奉獻重唔重要啊？咁咁我咪問你覺得咧？咁你覺得咧？咁咁得㗎啦，嚇！佢其實已經決定咗佢點做㗎啦嘛， <laughs> 啊！咁啊，只要弟兄姊妹覺得辛苦冇問題嘅，神都唔介意你咁嘅。但係呢個咪作代表我哋嘅狀態咯。 代表我哋係響戰戰場裏邊，可唔可以一千一人打追趕千人咯？定係一個打一個都辛苦到不得了咯？你自己去選擇咯，三點零嘅淨係剩翻自己。我特登俾大家去睇嘅就係，我哋努力進入得勝裏邊，冇一個人係完完全全一點零，除咗主耶穌之外。 但我哋要靠向，我哋要成为德性伟身嘅基督徒，因为响而家呢个世代好需要有榜样，好需要有真实生命嘅人，响神嘅国里边话俾人听，我哋嘅神系得嘅，阿 m 啊，所以唔好单求得救嘅状态，得救好重要啦。 啊！我哋都好開心噶，我哋啲誒爸爸媽媽信主嚇，我哋佢得救咯咁。但如果你係一個熱心嘅基督徒，唔好停留喺得救嗰度，因為神係得救送俾你噶根本係。我哋要進入得勝嘅軌道。啊！而當我哋以信靠神係我哋生命嘅一部分咧，啊！當呢個信靠係會影響你生命所有嘅範圍。 我就將我哋生命咧就分咗兩個層次去講，一個叫 foundation，一個叫 essentials。foundation 就好似我哋係點樣樣咧，就係嗰啲蛋白質啊、碳水化合物啊、脂肪，係我哋生命嗰絕對嘅重要嘅嘅要素。嚇，嗰啲 essential 咧就維他命 A、B、C、D，嚇，咁最緊要有個叫維他命 M。嗰啲其實咧就係我哋嘅學業啊、事業啊、侍奉啊、恩賜嗰樣嗰啲嘢。 呢兩呢個一定要做得好，呢個根基一定要做得好，即係話咧，我哋同神嗰個關係啊，其實神俾我哋好似一個十字架嘅關係，一個我哋同神嘅關係打直嘅，一個係同人嘅關係。如果呢個神嘅關係同人嘅關係好咧，你宣教一定好成好成功，你建立教會一定好成功嘅。如果我哋同神嘅關係好，同埋人嘅關係好咧，啲鄰舍覺得稱讚你咧。 你好易帶人信主嘅，啊，唔好淨係靠會報道會報道會帶帶唔到幾多嘅，啊，你全福音即係靠關係嘅。我教書啊，帶嗰啲學生仔嚇信主啊，你估你講堂道叻啊？梗唔係啦，因為佢話啊，阿胡 sir 你好錫我啊，好關心我哋啊，全部講關係。 啊，跟大哥講，全部都係關係。嚇， <laughs> 咁可惜，我哋同神嘅關係，神係個零，係睇唔見嘅。所以咧，喺呢度兩個鐘頭，你扮到幾勁甜都得，扮嘅啫。但係真實嘅關係咧，我點知你喺屋企同神嘅關係點啊？睇唔到嘅喎。 但係有一樣嘢冇冇得呃嘅，就係你同人嘅關係，同神關係真係好嘅人咧，佢同人嘅關係唔會差得去邊噶。你睇下耶穌就知噶啦。耶穌咧，嗰啲税吏啊、妓女啊、門徒啊、老百姓啊，成日都跟住佢噶，黐住佢噶，佢好可親可愛噶，因為佢同父親嘅關係好好啊，所以佢充滿咗怜悯噶。咁而 喺人際關係裏邊最緊密就係婚姻同埋個家庭。我嘅意思咧就唔係話你夫婦永遠都唔鬧交。你同神關係好嘅人咧，有陣時夫妻關係可能陷於喺離婚嘅階段添，唔出奇噶，因為佢唔同你配合另一半咁點啊？啊都得噶，但係你喺呢個狀況，因為你同神關係好咧。 你就可唔可以識得處理呢種咁張力嘅關係咧？啊！我哋愛主嘅人應該兒女應該基本係敬虔嘅基本啫，但呢個世界會引誘佢哋噶嘛？但系你作為一個敬虔嘅父母，一個浪子，你點樣去面對佢咧？唔同嘅吓，所以你一找住呢啲嘅關係嘅時候咧，其實你睇一個人嘅家庭同個婚姻。 係反映到我哋同神有咩關係㗎？唔同㗎，吓，所以好多基督徒令人失望咧，就係我遇過好多誒做緊基督教機構嘅一啲弟兄姊妹，佢哋好失望嘅有阵時，哇！我哋個總幹事出嚟就好巴閉啊，哇！收埋辦公室嘅時候惡屎倫敦嚇。 有好多好唔合理嘅嘢會出現咁樣樣喎，啊！原因我哋冇好着緊，主要教我哋點響樣用神嘅話語、用神嘅愛去處理我哋家庭、處理我哋婚姻。如果你響家庭婚姻你得勝咧，其他你嘅嘢都容易得勝。我嗰時響誒中國嗰度做宣教嚇。 咁咧就識一個傳道人嚇，咁我成日處理婚姻問題。有一次咧，佢咧就話：，凡哥，我同老婆嗌交啦，費事你去啊！我出去傳福音啊！ <laughs> 我就話：，即有果效嘛？我話有果效嘛？你同佢嗌老婆嗌交，你唔去和解，話走走去出去傳福音喎？佢出去傳福音。 神怜悯佢都可以带到人信主，但系佢自己却系会失落，因为神都会神都会怜悯你啦，你全福音，因为神睇过瘾啫嘛。但系对佢嚟讲冇效果噶，吓冇效果，因为全福音对佢嚟讲系一件逃避嘅事。弟兄姊妹，有阵时我哋见到一啲弟兄姊妹翻。 教會咁熱心啊，可能佢逃避緊屋企嗰啲嘢咋啊？即係教會冇人話佢啊嘛，教會愛佢啊嘛，屋企處理唔到啊嘛。咁其實唔係啊。而家我哋要真真處理翻我哋同神真正嘅關係，同我哋嘅家庭最 close 嘅人嘅關係。如果呢度好咧，你同同事、你同弟兄姊妹嘅關係自然會好。呢個係 foundation 啊。 咁所以呢個 foundation 神俾我哋一個承索，就 relations and trust 呢個關係，我哋要好着緊個關係。關係唔係一本經書，關係唔係一啲嘅規矩，關係你同神充滿咗感情，你知道佢係邊個，你知道我係佢嘅仔，嚇知道耶穌嚇係我嘅主，嚇然後咧建立一個 trust，明白嗎？啊！ 信靠好緊要，個 trust 好緊要。啊，今日我點解可以被請嚟呢一度啊？啊，都因為胡平凡出名咩？啊，因為阿嘉宇 trust me，佢對我有信任啫嘛，先至會嚟啫嘛。啊，宣教士，點解要請佢嚟啊，又唔係好熟嘅，because of trust，因為信。 信任，信任你就可以去到任何嘅地方。喺任何地方，你嘅你家庭，爸爸对仔女，点解个儿女会仰望父亲？因为 trust。如果破坏咗个 trust 咧，呢个老个老豆咩？ 我服侍過啲年青人咁樣講啊，呢個我老豆咩？嚇，路人甲嚟嘅啫嘛，因為佢傷個爸爸傷害咗個屋企，爸爸傷害咗屋企。佢應承細個應承我，帶我去旅行又話公司開會，話去釣魚，佢又真係去咗釣魚瞓覺。嚇，講十次冇次真嘅，冇咗 trust。 個爸爸又覺得我工作咁忙，細佬哥講一講聲唔係咁緊要咯嚇，應承咗佢第二次補翻唔係咁緊要，唔係嘅，弟兄姊妹唔係嘅嚇，所有嘢都係個 foundation 啊，學整好個 foundation 咧，神俾我哋就話我哋無論響經濟，無論響事業，神要祝福我哋嚇，好似嚇去祝福阿伯拉罕猶太人一樣嚇，但係我哋需要。 喺呢度咧，我哋需要另另兩條繩，一個繩索。我哋要 power and wisdom。神係神蹟奇事嘅神。遇到而家咁步步為營嘅階段，你要呼求主嘅力量同你一齊。佢係有 power 嘅，佢面對魔鬼撒但係冇得揮嘅。嚇，你一人可以追趕千人，因為我哋進入一場好強烈度嘅爭戰裏邊。 啊！另一另一個承索就係讓主天上嘅智慧俾我哋。當我哋有呢個智慧嘅時候咧，嚇你就再不一樣。嚇無論建立教會、建立你嘅職場，無論你我屋企，成本聖經都係一個智慧嘅書，佢會教你點做。然後聖靈感動你，你就行，你就會睇到好一個好好有果效嘅生命將會出現。啊！所以最後。 睇睇下，耶利米书话俾我哋听，你哋寻求若果专心求近就寻得见。耶稣就话寻找嘅寻见，叩门嘅开门。如果你肯祷告，今年好多好多英文，好多梦吓祷告梦英文嘅事会出现吓，所以吓找住神嘅绳索，让你步步攀升吓。我哋用一首歌嚟回应主，我哋为大家一个祷告吓。 好，大家都请起立好嘛。 的异象，常年年年靠着你，你要做新的事，在我们中间。在我们中间。亲爱主，我哋愿你嚟，愿你嚟到你教会嘅当中，愿你嚟到欧洲。 系属于你嘅，主啊！你兴起约书亚嘅时代，兴起呢度嘅年青人，兴起呢度每一个弟兄姊妹进入约书亚嘅恩膏。